co povo irmán de Venezuela. Un acto onde tamén estamos recollendo asignaturas que podedes apoiar aquí nesta mesa que está colocada aquí diante. Unhas asignaturas que vamos a entregar a todos os medios de comunicación que están operando aquí nesta comarca para exixir unha información máis veraz, máis objetiva, onde estén representadas todas as partes do conflito e non que sigan elaborando e inoculando esta información tan sesgada e tan de parte en tanto este conflito que se está desenvolvendo en Venezuela, pero que nos atinxe e nos vai atinxir a, a todos os povos do mundo. Non? Vamos a dar lectura ao comunicado, entón. O povo irmán de Venezuela está a sofrer un golpe de Estado que ataca o goberno escollido nas urnas do presidente Nicolás Maduro, que pretende destruir a revolución bolivariana e o seu proxecto de independencia e soberanía, e que nós, desde a Galiza, rexeitamos frontalmente, firmemente e sen reticencias. Un golpe de Estado que parece protagonizado pola dereita opositora, oligárquica, apátrida e sometida aos intereses estranxeiros. Porque o 23 de xaneiro, aproveitando a data simbólica que conmemora a caída do ditador Marcos Pérez, un dos seus deputados, Juan Gaidó, se encaramou a un escenario preparado de antemán e se autoproclamou presidente encargado presidente encargado do país. Un golpe de Estado cuxos líderes aseguran seguir a Constitución, pero que invocan artigos que na realidade non son aplicáveis á situación que previamente eles mesmos crearon. Un golpe de Estado que descoñece a mantenta que Venezuela xa ten un presidente eleito democráticamente en 2013 e de novo en 2018, con máis de 6 millóns de votos e do 67% dos votos emitidos. Foron eleccións libres, como recoñeceron os centos de observadores internacionais, a pesar de que unha parte da oposición, precisamente a que agora se amotina, decidise non se apresentar. Non sabemos, porén, que toda esta operación ridícula e ao mesmo tempo irresponsable non é cousa desa fracción opositora. Guaidó e o resto de personalidades que inmediatamente correron a refuxiarse na Embaixada de Colombia en Caracas son apenas os títeres dun poder que leva desde o 2002 tentando destruir a revolución bolivariana e que ten a súa sede en Washington e os seus ollos permanentemente postos nos recursos naturais venezuelanos. Isto é un pouco arcaico, pero funciona. Un poder que xa destruiu a, continua a destruir países no seu propio beneficio, de Siria a Ucrania, do Irak a Libia, e que alimentou todas as ditaduras da América Latina, cos seus correspondentes golpes de Estado. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Banzer en Bolivia, Somoza en Nicaragua, Noriega en Panamá, Strasner en Paraguay, Trujillo na República Dominicana, Batista e Cuba, etc. etc. Ou, máis recentemente, os chamados golpes brandos en Paraguai, en Honduras, no Brasil, etc. Ese mesmo poder que desde hai anos mantén o bloqueo sobre os activos de Venezuela no estranxeiro, millares de millóns de dólares cuxo secuestro pavimenta unha crise económica real que a oligarquía golpista venezolana promete resolver recorrendo ás migallas humanitarias dos Estados Unidos e o Fondo Monetario Internacional. Ese mesmo poder que leva anos a exercer a guerra comercial, mediática e diplomática contra a revolución, que tratou por todos os medios de desmontar o proceso de integración latinoamericana impulsada por Hugo Chávez e Fidel Castro, e que en, 2015, en 2015 acusou o goberno do presidente Nicolás Maduro de representar unha ameaza para a súa seguranza nacional por non deixar de exercer a soberanía da Venezuela en todos os frentes, en todas as circunstancias. Por outras palabras, por non se deixar roubar e rapinar. Mas ese poder, que é o poder do capitalismo sen fronteiras e sen escrúpulos, non só actúa desde Washington. Do outro lado do Atlántico Norte tamén varios países da Unión, da Unión Europea esqueceron o dereito internacional e se creron en disposición de dar en ultimatos a un país soberano, entre eles o Estado español, o mesmo Estado que, cunha man, exixe eleccións libres que só serán libres se gañar a oligarquía, mentras coa outra envía forzas policiais para impedir como sexa un referendo de autodeterminación en Cataluña e que mantén presos e presas políticas dispersadas nos seus cárceles. Non nos sorprende, porén, o Estado español nunca deixou de acariciar en secreto a idea imperialista de que o que acontece en Venezuela, en Bolivia, en mm, Cuba, en Nicaragua, é unha cuestión de política interna. Como expresou recentemente o seu ministro de Relacións Exteriores, Josep Borrell. Non nos sorprende, porque o enfrentamento todos os días, pero non por iso deixamos de condenar. Señor Josep Borrell, señor Pedro Sánchez, Hai moitos anos que América Latina se soubo libertar do seu imperio en decadencia. Primeiro con Bolívar, San Martín, Sucre ou Martí, e despois cos, cos asentes da segunda independencia. Deixen América Latina tranquila, deixen Venezuela vivir en paz e progresar no modelo de país que a súa poboación escolleu mayoritariamente. Paren o golpe de Estado en Venezuela, paren de dar ultimatos ridículos e de recoñecer títeres, respeiten a democracia e a soberanía dos povos. Bueno. Ben, como todas e todos sabedes, este acto saleu o partiu de unha autoconvocatoria e como é pertinente, pero xa adiantándome a facer un esforzo a todas as organizacións que non se suman, que non estean aquí sumadas, pero que estamos se está aberto a que se sumen Pois vou a dar paso a nomear quenes somos en este momento os convocantes deste, deste acto. Asociación Cultural Buxán, Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, CIGA, Unión Comarcal de Ferrol, Erguer, Estudantes de Galicia, Esquerda Unida, Esquerda Unida Narón e Esquerda Unida Ferrol, Ferrol en Común, Fundación Artabria, Narón por Diante, Marea de Ferrol, Partido Comunista dos Povos de España, Comunistas de Galiza, Forxa e Podemos Ferrol. Viva Venezuela Libre.